قصيدة كيف السبيل إلى القياقة للشاعرة دكتورة أمل العربي تسألني حبيبي كيف السبيل إلى القياقة تسألني حبيبي كيف السبيل إلى القياقة وأنت ساكن داخل نبضات فؤادي تسألني حبيبي كيف السبيل إلى القياقة وأنت ساكن داخل نبضات فؤادي وأنت مالك الشوك وأنت مالك الشوك النابض بين حنايا روحي قل لي قل لي كيف أنساك قل لي كيف أنساك وطيفك يشاركني وسادة ليلي قل لي كيف أنساك وطيفك يشاركني وسادة ليلي على مرفى الحنين على مرفى الحنين يصدع بالصبا قلبي على مرفى الحنين يصدع بالصبا قلبي وتنزف على الأهداب دمعي كتبت على سطوري كلمات كتبت على سطوري كلمات تقول أين المرسى وأين المكان كتبت على سطوري كلمات تقول أين المرسى والمكان لما البعاد لما البعاد أشتاق إليك لما البعاد أشتاق إليك فلا تظن يوما أنساك فأنت ساكن في قلاعشك ومرسوم داخل لوحات أكفاني فلا تظن أني يوما أنساك فأنت ساكن في قلاعشك ومرسوم بين لوحات أكفاني مع تحيات دكتورة أمل